वेलकम टू घमासान का बॉलीवुड मसाला और आज के बॉलीवुड मसाला में हम बात कर रहे हैं किम शर्मा की जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल हैं और इन्होंने अपना एक्टिंग डिब्यूट साल 2000 में मोहब्बतें मूवी से किया था इसके अलावा ये और भी कई सारी मूवियां कर चुकी है तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं किम शर्मा के कुछ अनसीन फोटो सिर्फ और सिर्फ घमासान पर